ha mana sohiba keliningizni qilyapmanmi ha ko'chada mana o'zi bilan gaplashing qancha qil nima deyman gaplash o'lajak qaynonim hali e, tak, uchib hatto mikrofon emas ediyu <laughs> xullas men ketdim yana ichishim kerak tirjiqalay o'lib ketmaysanmi menga demasang <laughs> hey oltiboy menga qara bugun inangni jo'nat sovchilikqa maylimi e qara bugun kiymasa borqi ertaga ertaga jo'nat o'shanlarda o'lay sahiba yer so'rab ketdingmi shunchalik qaysi osmonda eslolmasang o'zim eslatay xotinisan mana shu insonni ha dadasi yarim kechasi qayerdan kelyapsiz bu kim давай bu kim яндекс перегон mashinangiz yo'q edi o'zim olib keldi hidimga shunaqa bo'lib qoldi qayerdan kelyapsiz yarim kecha soat 3. ishdan qanaqa ish davlat ishi qanaqa davlat ishi sinfdoshim mirzamat davlat ishi e ishonmayman e o'rzo yaxshimisan ketib qoldi kim bu shu sinfdoshim mirzamat davlat shu yaxshimiz kelin charchamayapti qanaqa ish davlat ishiga aralashmay nima qiladi iltimos davlat ishiga rahmat amalladi voy tursangiz nima shilingan balki futbol o'ynagandirsiz to'pni to'g'ri